au like yeye mwenyewe baba yuko pale ana, anataka kushow up, alafu eleweni maana ya kwamba mahitaji ya pesa na na care, tunaongelea care. Unaweza kuwa na mwanao na una hela. nini mimi mwanaume wangu au, au mtoto ananipenda lazima anipe kitu kikubwa sana nionyeshe mapenzi yake? Mwanao umemtoa mwenyewe, ah, unajua jinsi ya kumtekea. Okay, Gigi, uh, Maira sasa hivi ni mkubwa. Kuna baadhi ya vitu ambavyo anatambua kwa namna moja ama nyingine. Tunaona hapa pia alikuwa kwenye birthday yake, alikuwa anacheza ama piano na enjoy by the way, ni siku yake special sana. Huwa ana, ana, ana, kuna baadhi ya vitu labda sometimes ukifanya kama mzazi ana, ana, anatambua kwamba mamangu amefanya moja mbili tatu na huwa anakwambia um, ana limit ya vitu pia nikisema ana, ana limit ya vitu kwenye namna, sio kila kitu anaweza akaniuliza tu kama ni mama yake au rafiki, anaangalia na mudi yangu. Mimi ni mtu ambaye kuna muda ni rafiki yake kabisa, kuna muda ni mtoto, kuna muda namweka ndo kama mzazi, mimi ndo nadeka, na kuna muda sitaki mazoea hata na yeye wala mtu yote. Kwa hiyo ikitokea situation najua hiki kitu kitaenda kupelekea kuniuliza Maira, namwawea like this is not for child, na mimi sio mtoto kwa hiyo make sure ukimwona mtoto anafanya hivi na sio mama, sio mimi, ondoka au usifanye. Watoto wakifanya hivi hawaendi mbinguni. Maila anaamini kwenye Mungu sana, kwa anaona kama mm. kwa pia mimi nikisema kwa mamangu mimi ni mfanya biashara, ana grocery, ana bar kwa hata mimi nakuja naambia bibi anauza pombe, lakini mimi nikienda naambia mimi sitaki kukaa na pombe. Kwa hiyo ni mtu ambaye anajua, huwezi yani, maisha yetu sisi hapa utakuta bibi anauza gongo baba mkubwa kondakta huyo mwizi, whatever it is, ni maisha mela. Kwa kusema nimpiche mwanangu, si no master huya class, atakuja kujua ukweli wa mamake kwenye Google bro. Okay, Sa nimeona Sasha hapa pia. Yeah. Nataka nifahamu bondi ya kifamilia iliyopo kati yako wewe na Faiza. Eh, iko nje ya industry. Ni nje ya industry. Ila honestly leo <clears throat> ndo nimesema mimi nimeanza kuta Sasha aliletwa na baba yake, tulikuwa Sinza na sehemu moja hivi kwa rafiki wa karibu sana hapa hivi, ambaye ni dada yetu anaitwa Esther, hapa pia yuko. Kwa alivyomleta sasa. nilikuwa pale ndio uzake na birthday leo, nikampigia Faiza. Faiza akasema mbona hujaniambia muda mrefu, lakini sasa niko naye hapa, alibasi tunakuja wote. Kwa ndo ikawa hivyo, lakini Faiza ni mtu ambaye niko karibu sana. Sisi tuna urafiki wenyewe, ila watoto wetu tuna tunawapa boundaries na tuna distance, yani familia zetu nikikutana hivi hatuko mimi na kama tukiwa mimi na Faiza wenyewe honest, tunakuwa mama yeah. Sawa, kwenye hii nimegundua uh, kwamba Gigi anamtoa ana kabisa mtoto wake kwenye maisha yake ya kawaida. Hata marafiki ambao wamekuja hapa, ni watu ambao mimi sijazoea kuwaona kwa karibu. ukaribu, ni kwamba unamtenga mtoto wako na cycle ya aina ya marafiki ambao uko nao, unahisi kwamba upo na marafiki uh, na watoto wote siku hizi wanaishi kwenye teknolojia ya utandawazi. Utawadanganya wewe, utawaficha wewe kuhusu marafiki zako, atakutana na marafiki zake labda ambao wewe ulikuwa unatamani wakwako wasiwaone. Iko hivi. I think birthday yake nimewalika watu wote. Nimewalika tena Mama Lola, nimewalika Mama Ariana na Ariana. Sema let me tell you, hawa watoto ni wakubwa na wana, wana, wana mambo mengi. Let me tell you, Lulu, Tunda. Nimewalika watoto za Kim, nilikuwa mchana. Lakini ukija kwenye maisha kawaida usiweke kwenye nia mbaya au njia nyingine, kwa sababu watu wana brand zao na maisha yao pia. Siwezi kumtenga mtu na mwanangu, ila mwanangu ana maisha yake ambayo mimi sipendi awe karibu na mtu yoyote. Labda ungetolea mfano ambao pia wakati amefika hapa alivyomfuata mama yake mkubwa ambaye ni Shilole, alikuwa anapiga naye story na amemwambia, alikuwa anamwambia kwamba anamuonaga kwenye TV, si ndio? Yeah, amemfuata Shilole, akamwambia Shilole, nakuonaga kwenye TV ila juzi nimekuona ICU. Akamwambia eh, ICU kwa amenizalilisha. Kwa hiyo like anawajua watu wote Mayo, ila sio mtu ambaye atakupata kaza kukwambia kitu. Mimi nakujua na yani, ukimchekea ukimwonyesha hivi au ukimwambia Maila, wewe unanijua na mimi nakujua, kwa sababu tayari nishamwambia oya, wewe ni superstar, hata shobo, yani wewe vimba, yani sehemu usilopokelopoke, yani usiweze uchoto mwingi. Ringa inanisaidia mimi kwenye kumtekea pia kumkuza nahisi kumkomoza kiakili mapema hata shtuka na maisha na Instagram, si mitandao Twitter, si Facebook, sisi imetusumbua, haiwezi kutusumbua na vizazi vyetu jamani. Okay, sawa. Uh, tuhame kidogo. Tuhamie wapi? Tumemrudisha shemeji kama manager au amerudi ku manage muziki au moja manage na mioyo yetu kama ilivyokuwa hapo awali? Mm, utakavyoamini unavyochukulia sawa, lakini mimi kwangu ni ni manager, ni rafiki, ni mtu ambaye nimeshindwa mwenzangu kujishikilia. Unajua kuna watu wanateseka sana kwa sababu moving on is not easy, na kama unawezi kama ku move on ndio solution ya mapenzi. Tunafeli sana, tunapoteza vitu vingi, na watu wengi wana miaka kusa arobaini walishindwa kustiki kwenye nafasi ambazo Mungu aliwapa labda, au kurekebisha makosa ya wapenzi wao ili wao watu wanabadilika, si wenyewe tuko hivi jamani, kwa I'm like tena safari mpya na mtu mpya, anaweza kuambia gigi malaya, Sio kikindi gigi sio nini au ni, niangalie ni, huyu kwenye hii hapa, atukwachana tulipana space. Kwenye space yetu umetujenga namna moja au nyingine, tunaweza kudumisha hiyo. Kingine umeona Umaya? anampenda sana huyo kaka kuliko mimi mnavyoishi, na wana bondi kubwa ambao mimi nanisaidia kwenye malezi. Mimi sita muda na homework hani, but he has, he does, he does have time for my kid ambao hata babake mzazi hajawahi kukaa wakasoma hata form figure. Ipo figure si form 2 huko. Yaani hivyo hajata kusoma hata oh, oh, na babake mzazi. Kuna kuta a man like you like him like can be a father, can be a daddy. Doesn't mean amezaa na wewe ula. Na mimi moyo wangu mimi ni boga, penda uwalangu then you make it grow a lot, kwa sababu kama ukinipenda tu boga ama wewe unadharau, maua ndo anachefua kila kitu bro. So I love my kid as you wanna love me, mpende yeye kwanza. Sasa mimi nimepitia mahusiano na Mnaijeria, kwa mpeni mwanangu. Ya ilikuwa ngumu sana kuvuta, Yaani kuvutana na mtu ambaye ampeni mtoto wako. Unakuwa kuna vitu unafanya kwa ajili yake, not your kid. Yaani unakuwa jamani, mambo kama mche kuyaona. Kuna watu kwa na mtu sahihi pia anayekuruhusu uishi maisha yako. Mimi ni, ni, ni mwanaume ambaye niko niwe nani siwe naye. Bado nakuwa yule yule gigi. Sasa unaanza ni why nimpoteze like. Ani limit na kama atanikataza ni kitu gift hapo nazingua, na atakasirika ataondoka. So kupiga napiga na mabao, sijui vitasa mingelebu mimi mambo mimi sifagilii, tojo kata na korodani, afu mambo yenyewe siku hizi ngengengenge Aisha. Okay, sawa Gigi, kwa, kwa, kwa hiyo unaweza kutuambia kwa asilimia mia Maira ndo amerudisha ame, ame, ame mahusiano yako na Cray, si ndio? Yeah, aliomba muone akaja nyumbani, which na anamheshimu Maira, anampenda amekuja ameongea, yani amwita bado dadi, unajua ile Ye dadi dadi, ndugu yangu dadi dadi dadi, tuka tukadadilization. Kwa hiyo those days wakati Clay hayupo nyumbani, ni mara kadhaa alikuwa anamuulizia kwako, si ndio? Yeah, anamuulizia ni mwanaume rijali, ni mtu ambaye anampenda. Yani wewe sikwambia, sio hivyo tu, hata mwa kwangu amekuja mara moja, alimwongelea kwa babake mzazi. Sasa unakuta like do she need she deserve kujua watu wote zaidi ya wawili, labda anamjua babake na Craig. So mimi hapa na mimi I'm the, I'm the rule here. I can control hii situation ikaishia hapa au ikaendelea kwenye mentality yake, kesho akute kuna mwingine akute mamake na mwingine. Mimi siamini kuhusu mwanaume kwamba akiwa na hela inabidi nitulie. Mimi naamini mwanaume akiniheshimu inabidi nitulie, umeelewa? Kwa hiyo in any way another niko kwa ajili ya mwanangu, niko kwa ajili ya familia, and naambia ukweli, mimi namzalia yeye Wallahi babangu kafa. Grey huyo? Eh. Ni zali la mtende ndugu yetu. Bwana bwana tunaongoa malenje na kwa mtoto unapewa mikamasi na mimavu unasema za mtende naye watu pa malenje huko. Yeye atalea. Mimi naenda kuluka ka danse, Unajua? Yaani hicho ndio tunavyojua hapo. Chapati. Mimi mimba nitabeba. Nikizaa namwambia kwa unajua Laxogen? Unajua pampu pampu. Let's pump manyonyo baby. Nataka kwenda Elements. Kidimpwi tipsy. Yeah, yani tushakubaliana. Ameniambia bebe nizalie niachie dogo. Enjoy me, I wanna live. Lakini imaanisha I don't wanna have kids. Yeah, kids will be there baba yao. Sasa baba yao huyo mwenye anapea. Yeye mwanangu naona mwanangu tu baba kama anavyomfanya. Kama kupa kwako wewe. Siwezi nikakufunga matiti. Ah! Kama inakuwa na, na nita enjoy. Yenye eh. mjui tu natamani kuzaa tare. Hivyo yani, eh, yani niongeze tu mtoto Maila, pia kuna muda ananiambia nataka mdogo wangu, sijui anatoaga wapi hizo mada kuchezea gross. Mimi nishapuka sasa hivi napata milioni moja na siwezi kusema kipato changu kioni, nashika zaidi ya milioni ishirini. Hey, eh, na deserve mamangu mimi mtoto minne, hata baba atukumbuke kwa. Okay, sawa. Uh, kwa asilimia ngapi Gigi uh, Maira amefuata tabia zako? Nakuuliza hili kwa sababu nimeona baadhi ya vi elements ambazo pia uko navyo Maira kama anavyo. Tumeona pia leo kwenye birthday yake yaani watu walikuwa wanamtunza. Ngoja ngoja, wewe unakaa na Liki mtangazaji, utashindaje kuwa naye mtangazaji? Anakana na gigimani, she's pure gigimani. Ama mama bro, mtoto yoyote dunia hii wa kiume reflection yake ya kwanza ni babake. Takuka babangu engineer, kama babake jambazi, unajua tu atataka babake jambazi mtoto yote reflection ya kwanza ni mama yake. Mimi mama yake I don't feel like a bad person. Wao watanichukua na kunichukua, ila mimi ni mwanamke ambaye kwa Tanzania nikikutana na waheshimiwa watu wakubwa wananiambia, Gigi to inspire sana, so I'm a good inspiration to others, why not to my baby. Wanaipenda karakta yangu, basi Maila ana karakta zangu na nyingine ambazo mimi sina. She smart, anaongea English, anasoma, anajua kucalculate, anajua kusoma na kuandika. That is what you... ila sasa kile alichompa ishi my daughter. Mimi naomba mwanangu hata kuja sijui tu kukuletea kigali, sijui akichekelee, sijui amejinunulia, wewe anamnunulia. Wewe mwanangu tamba, etuje kumdanganya sijui umpe mimba sijui. Hakuna hiyo. Tunakutahili mara ya pili. Pambe, heutuamini. Yaani I wanna go with as a friend like yo. Wewe wewe wewe tajiri. Yaani ije kutokea uhuni, oh love, oh chochote watu wanachokiweka kwenye vichwa vyao kwa ajili ya mwanangu, nasoma comments. Ije amefanya for pressure ila sio wishi za watu sijui yake tulikuwa tunajua yuko hivi. Nyinyi midomo mtaitumia kula hivi. Kamera iko hapa, nyinyi hii midomo yenu mtapigia miswaki ya miti na mkaa msafishe vini. Milo naanza neno la mwisho akiwa ah, leo Maira siku yake ya kuzaliwa, unapenda kumwambia nini? Napenda hii sio kwa Maira, kwa watoto wote tuwasikilize wazazi wetu, tuwaheshimu kwa sababu hatujui wanafanya nini kwa, kwa ajili yao Yaani hajui Mimi kama mtoto pia kwa mzazi wangu naweza nikasema sikuwa najua mamangu alifanya nini na nini ili mimi niwe hapa, au tukisema muongelee Maila hajui mimi mama yake anakabali na mangapi na interview. Ukiangalia kama ya Ricky Bingo na Kari zinaishi tukana, nikafariki nikawa hai. Ujumbe nataka leo aupokee, na niko serious sana, nafanya kila kitu kwa ajili yake na sipo tayari kumpoteza, na yoyote atakayemgusa mwanangu kaingia vitani na mimi bila tatizo, bila saini, tuko vitani. Jambia Bastora chochote, kwa sababu amenibadilisha, amenikuza, sishindi kusema amenitajirisha kiakili which is eh, kwenye aim ya kumpata kwangu sikuwa nayaona yote, nilikuwa naona laana, mkosi, naona nimezalisha, nimepoteza uzuri wangu. Hiyo dhania nimeiua, nimeishinda, na Maira she's gonna be star kuanzia mdogo mpaka anakuwa kama Elizabeth Michael mpaka anakufa. Mwenyezi Mungu amjalie maisha marefu. Amina. Amen.